Pai do Senhor, que eleva os pobres, o Pai do Senhor, que eleva os pobres, não vai louvar. os pobres. O Senhor está acima das nações, Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu? os pobres, levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho para fazer-o assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu forever.